Hola, soy Javier, Rubén Pavón y vos. Hoy presentaremos una historia de amistad. Desde petit, un niño le maltrataba en el, colegio, en cuarto. Después de tres años, sacaba de noticias. varen a començar a estudiar una carrera per tenir un treball, al Rim li varen anar molt bé els estudis, perquè tenia un treball de cap d'informàtic. En canvi, els nins li varen dar un bo, un bo treball d'abocador i sobre va, van tenir pitjor roba quan passó un pas molt, molt de, moltes temps. L'informàtic informàtic recollint sa escombraris es, es, va, es va dir perdó l'informàtic li va dir que li ajudaria a treure un millor treball d'informàtic i després de 10 anys el, els nens varen ser els empleats d'informàtica. Varen tenir bona amistat, un bon treball, una bona roba i una bona comida. Rubén, Paco, Javier i David.